otra vez Me dice que va a ser la última vez Pasan los días y yo no sé qué hacer Ya no me llames Ya tengo planes y no es azul Entiende que eso ya se canceló Lo nuestro nunca se dio se canceló Lo nuestro nunca se dio La magia nunca fluyó ah, Ya no quiero que me llames amor En mi cama ya no somos dos Quedé solo cuando te fuiste Y mi cora quedó muy triste ah, Ya no me llames Que no te voy a responder ¿Entiendes? eso ya se canceló Lo nuestro nunca se dio La magia nunca fluyó ah, Entiende que eso ya se canceló Lo nuestro nunca se dio La magia nunca fluyó ah, Mira, ya no te extraño Pensar en ti no me hace daño, bebé Y ha pasado un año Y no me importan tus reclamos, mujer Ya no quiero Me dice que va a ser la última vez Pasan los días y yo no sé qué hacer Ya no me llames Ya tengo planes y no estás tú Entiende que eso ya se canceló Lo nuestro nunca se dio La magia nunca fluyó ah canceló Lo nuestro nunca se dio La magia nunca fluyó ah. Baby, recuerda que en las relaciones no todo es perfecto Pero esta se acabó Te lo dice <laughs>